njala mutangira kuno yosef tabasira mutano wa karekezi bwaba gyali njala mutangira mukyala minister of education yeyita uh, mukyala wa first lady janet kebaba njala kwabirako njala mutangire omukyala minister byobulamu dr ruth achenga abereko kuno njala mutangire yeyita permanent secretary minister of health kubaita dana twine naye njagala abereko kuno njagala abasawo ab'enjawulo babeereko kuno ku vidiyo y'ekigulalo gyekyalo gye ngenda okukola then bwemala ekigulalo gi njagala muteekeko kuno omuduumizi wa poliisi amiko mudumuzi wa police peter lokech na message ye uh, peter lokech the, the deputy inspector general police njarobere ku program eno njagala kuwa information yo njina wano njara kwabya ebikula byonna byogebe byaddozo kuna njara kwabya lero then ne inspector general police ne njagala abereko na wa police mwenna njara mbereko message mujja ujimutwalira bwana baye buzza buzenga fukana aba message ajajira basoche mbanja gala buli muntu abereko kuno njara chidamu era chirungamye mwe bali chuliriza kati ngenze ku information ya lokechi ndio kenze gula masimu tugende mars ndoza lokechi mutegeziza bulungi nti ayina kubera ku video no tandise went mukuru peter lokechi abatamanyi ye mumyuka wa mudumizi wa polisi mu gwanga uganda omwami ono munamaje omutendeke eranga akoze mbiri minji nyo e, mitufu n'egitali mitufu omwami ono omujja esumalia omuleta mu uganda era sitimu esumalia yali akoze obuvuyo bungi nnyo peter lokechi amyoka omudumizi wa polisi mu uganda peter lokeicho nwabeerere somalia banda uganda bangi babasulanga mu ambush nabakuba amasasi ne babatta nga bitegeke okufuna attraction eya wawudi terrorism alat basobole okufuna sente bano batundanga ammunitions ozitunda mu barushabab batundanga emmere y'abajasi gamba n'okukendeeza n'okubba omusala gw'abaana bannayuganda abali e somaliya nakati abakyaliyo abanja ensimbi zaabwe kino bannayuganda basinga obungi n'abamu battibwa n'emirambo gyabwe ne giziikibwa mu senyu e somaliya era obanga olina muganda oyo yagenda somaliya nga tadda nga kimanye nti oyo ayinza okuba nga zembuyagezikunta naye ngaaba kirimu ye mwami ono peter lokech kiki ekyagobesa kiki ekyagobesa omuvubuka sabiti muzeeyi omujja mu poliisi omutwala omutwala gyali yonna kyali nti sabiti muzeeyi bamudiployinga mu poliisi okavalinga mutabani w'omumpebesoetabasomutani wankalekeza ayitibwa muhozi mukanyarugaba mu bintu byo byonna byabadde akola gamba ngaokutulugunya okutta n'okuwamba bantu kino ekintu kyalema kyalema kyalema sabiti muzeeyi okavalinga ani okavalinga oba okavalinga gwe tuyita muhozi kanyarugaba ebibi byonna byonna bikavalinga mujjukire nti mumateeka amatufu mu constitution ya uganda wadde tulina amagye waliwo sfc etali mu constitution tulinawo ne military naye poliisi yevunanyizibwa ku likikobero kyonna ekikolwa mu uganda okinoonyerezaako kikolera fayiro ne fayiro gitwala mu kooti okuvuna n'omuntu yenna abazizza omusango so n'owamagye yenna abaakoze omusango guno ng'agukoze oba omuntu wa bulijjo poliisi emuvunanyizibwako okunoonyereza era ebikolwa byonna bikolebwa poliisi yesookawo so si magye kati mu kino sabiti muzeeyo omulimu guno gwa mulimu kavalingaani muhoozi kanyerugaba museveni kyeyakola kwe kuleeta peter olkech omujja e somalia gye yabyamutadde amukomyo e kampala asobole okuzibiikiriza mutabani we mutabani we ebikolwa nga fayiro bazibuza n'okavalinga ebikolwa byonna ebyobutemu nga peter lokeki yabikola n'okubuzaabuza eggwanga mu ngeri yonna esoboka messeji eno njagala gisoma mu luzungu era peter lokeki ogiwulire bulungi n'ensi yonna egiwulire bulungi ntandise bwe nti how geno lokeki is dressing mhose mothers engeri geno lokeki gyakwekerezaamu oba gyayambazaamu emize egy'okutta bannayuganda muhozi gyakola ke katundu akasooka how general peter lokech is dressing mohos mothers ne tugenda mu maaso mohos alongside his uncle make the last decision on mothers bagambye muhoozi kanyerugaba wamu ne kitaawe be bakola okusalawo okusembayo ku bantu abattibwa beginning with general alonda igp kawes joan kagezi major general kigundu amongest others bakugambe bwe bati nti tutandise n'abantu bano abazze battibwa naye ng'ate abatta muhoozi alinamu omukono ne first family muno mwe muli abantu bano abattiddwa omuli omugenzi geno arondanya kayirima ono yali yali ewa intern affairs baamutira kuliko eyali kuliko eyali ku ddaala lya igp omugenzi felix kaweesa omulamuzi john kagezi meja jeno kiggundu n'abalala abazibatibwa mu kkowe lyerimu lyeryo the right to approve is given by the president bagambye nti olukusa olukkiriza okutta abantu bano luva wa mukulembeze wa ggwanga yennyini yosek tibahabrotabasiwamutano wakalekezi okutta abantu bano having achieved them all mohos messed up on katumba wamara through his hitman bakugambye nti engeri gye baafunamu okutuukiriza ebintu byabwe bino byonna muhoozi bye baali basuubidde okukola okutuusa obulabe ku jeno katumba wamara engeri gye byagendamu n'okubuzaabuza obujulizi obwali mu ngeri gye baali bagenda okutta mu jeno katumba wamara n'abaali bamusse bwe biti bwe bitambula muwulirize bulungi awantu wano wammanga hmm. bano bantu abaali mu lukwe olutta jeno katumba wamala kano nyakikuru asaf the commander commando brigade sfc as a result of operation mystics mohos grill kano asaf and almost fired him especially on the safety of the mission Whether or not it won't leak, therefore, uh, the meeting was concluded with the extermination of those involved to prevent, to preserve and to present, to prevent the wreckage. Bakugambe bati. nti omwami ono amanya agogedwa mu kusoka gwe kano nyakikulu asafu era komanda era nga komando wa brigade eyekibinja ekitali mateeka ekya SFC nga ebyava mu kukola okwali kubasindikiddwa okujjawo kati jeno katumba amala ensobi ezaakolebwa omwami ono muhoozi kanyerogaba yabuuza omwami ono kano asafu ebibuuzo ebyakajjojijjoji ekyali kimuviiriddeko n'omugoba mu majaago olw'ensonga nti bano baagaana okutwala ebiragiro baabitwala naye missioni eno yabalemberera bulungi nnyo nga bwe yali alina okubeera so kino kyaviirako okuba nti omulimu guno tegwakolebwa bulungi ekyavaamu n'ebintu bino okuyiika okutegereka public so ne basalawo bakole kye balina okukola entandise bwe nti The leakage of information on the night of Colonel Hassaf invited the four men involved in General Katumba Amara murders. The mission at the SFC dutched in Kiseni, where he ended the life of Peter Dennis Arenitwe, hiring from Baruga, Kazo, Peter, Emma, Kashaba of Isingiro. nama peter nantamba anthony of kitunga itungamo as well as peter oba peter mugarura bone of kashoji kiruhura district and each was buried as a somaria war casualty after five days in their respective homes and their bodies were never ever viewed Peter, locate, please. Pass by here. Peter, locate. Njagaro bulile guanga. Ine information, ea furumie, jenina wano. Peter, locate. Njagaro bulile nsi. Ebi waze kutivi newe mola, mbusimai mwaku taba, mbusimai mwaku ze mchi. Njagaro bulile nsi, ino information hii. Nabagamba temusu wala jifu na wantu wona. okujjako wano njibaddire mungi basomere abaali mu lukwe olw'okutta nga ba sfc kati bano basajja bato abaganda abasirambi bakutte mumanya gezi mulimu omukusajja omuganda mumanya gensomye mulimu omusajja omuganda omusiraamu gwe bakutte kubanaabatutte mukomera bebalesi nga bakubbye ebigira bajjemu n'enjala nga bamu batonya bwe bati kanzira mu kabasomere omuntu eyakwasibwa omusango guno eyakwasibwa mission eno eyokutta yeyali kano asaf yeyayitibwa oba kankadde mu luzungu mukawule bulungi nnyo kankadde mbulungi nnyo kankadde mbulungi nnyo mukawulire bulungi ngenda kasoma okuva aggulu mpaka alo wekakomye wansi nkaddamu second part how general peter rokech dressing mohos matters Mohoz, alongside his uncle, make the last decision on matter, on matters, beginning with General Alonda Nyikirima, AIPG Kawes, John Kagezi, Major General Chigundu, amongst others. The right approval is given by the president. Having achieved all, Mohoz messed up Katumba Amara through his hitman, Kano Nyikikuru. Asaf, the command and the command of brigade of brigade of SFC as a result of operation mistakes. Mohol's grilled Colonel Asaf almost fired him, especially on the safety of the mission. Whether or not it won't leak, therefore, that meeting was concluded with the, with the examination of those involved in preserve and prevent the leakage of the information. On that night, Colonel Asaf invited the four men involved in General Katumba Amara's mission that the SFC Dutch in Kiseng, where he ended the lives of Daniel Arinitwe, hearing from Kiruhura Kazo, Peter Emma Kabasa of Isimiro nama isingiro nama peter nantamba anthony of kitunga ntungamo as well as peter mugarura bone of kasoji kiruhura district and each was buried as a somalia war casualty after five days in their respective homes and their bodies were never ever viewed by any family member ngenze katundu namba bbiri enter the late kawesas suspects initially police was nonthe police was non committed with the director of cid distancing herself from the investigation since she was since she knows the killers bakugambye wan tugenze mu kunoonyereza okwaliwo mu kutta kw'omugenzi felix kawes eyali amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga bakugambye nti mu kitongole kya poliisi kyonna kyali kirina obuvunanyizibwa okunoonyereza naddala eri omukyalo ono awe ekitongole kino ekinoonyereza omukyala grace akulo ye kennyini neyejja mu musango guno mu kunoonyereza olw'ensonga nti ye kennyini omukyala grace akulo yali amanyi abassi era ngaabassi bakamaabe ntambudde bweti kubakankaddeyo enter kawesi suspect initially police was non committed with the director cid distancing herself from the investigation since she knows the killer are her employees she choose to be away but seeing danger after the world condemnations from the public and the fact that Katumba knows his intended killers. General Hose Kanyirugaba directed the police to find the suspect to parade in court immediately. Police neglected, police negotiated, Chidam, police negotiated with the Kawesa suspects, Yassin Sheikh, in order to help them and immediately are arranged before the court with amused with amused so much that the public realized that the public didn't buy the liar of General Peter Lokech. And the need to be relevant, General Peter Lokech immediately hatched the plan to buy better suspects and pretended to have launched an operation which apparently killed the main suspect and arrested a love gang but the likes of all unsmarted liars how came or how comes the media hungry the media hungry Rokech could not parade the dead bodies of the killer suspects how come the arrested confessed the suspects were later on over tortured before being dumped in court but Lokech ate nga nabagambira nti omuntu yali agenda okutta jeno katumba wamala baali bamumanyi era nga nabamutta nabagambirawo dde wano nti babatirawo babatirawo kati bino bemulaba bino bebogerayogera kitegeeza abantu ensi erina okugula amaaso kati ndowooza obutabalwisaayo nanditadde essimu zino ne muteesa for one oba nsooke nzijeko vidiyo eno nkume obukome nemegatta vidiyo zino mutkiramutya musooke mumpereplayammwe nkikole ntya uganda revenue authority mutuule with immediate effect mugambe yosetubasira omutano wakale gendi gavumenti batugule eggwanga people are suffering because of the ignorance of those one who so called that they are so elite they went to school you think for us we didn't went to school for that we didn't go to school we went to school and we understand mwekyemulira mulowooza nti abantu mwasoma nabe basokka bategeera bokka other people other people in uganda also they think the how you think but mutuula mu ntebe temulowooza ku bantu balala golwokuba olimu esi ofuna miliyoni abiri miliyoni ekumi miliyoni taano you don't think about others we are the same we are, we are same human beings and weare all ugandans we deserve the same respect abantu balimu kufanjala kati gwe URA nawe nokkiriza minister of health kutegereba galama duko omusolo ogenda gujjawa ekono mugenda gitambuza mutya kale mutuyambe mugule gwanga mutandike okufuna engeri gye mugenda kati wano wenjagalira nga sinnafa ku kigula lugi oba yoseri gy'oliba toliyo gene ekyo bajja oliba toliyo oba lokeekiwa oliba toliwo njagala bagamba ne mesi njagala ebeera loud and clear mugule gwanga with immediate effect one buli lunaku ku radio stations okwetoola eggwanga kumakya oba kawungezi kubeerako political shows at this particular moment twetaaga politics mu uganda twetaaga engeri bannayuganda gye bayinza kufunamu buyambi naddagala nakusurviving at this particular moment jo naleese omusawo omulungi atusomeseza ebbanga lyonna era abantu bafunye enjawulo omukyala dana atune tasobola kuva ewadde ku tv okusobola okuexplainingira the simple medical system abantu gye basobola okweyambisa nga bali mu lockdown tulina ba physician ne ba specialist aba doctor basobola ogenda ku radio stations ne tv okwexplainingira abantu nga gye basobola okusabayiringamu n'okwejjanjabamu bati mu abazibe mu mm, tebasobola kati zonna political shows bwalina ku tv radio stations essaawa zino minister of health ne prime minister mukyala nabbanja mudire executive orders emulina mulagire tv radio stations mu ggwanga lyonna zifuna abasa abali special batandika okgenda nga bafuna free airplay ku tv basomesa abantu engeri gyebayinza okwejjanjabamu esoboka esookerwako engeri gyebayinza okwezizaamu kino kibeere rutini mpaka nga ekirwadde kino mukitudde ku nfeete ezo political shows simanyi bikibiki mufune abasa buli musa buli district bagende ku radio stations bazitambuleko rutinire nga mutambuza ebyobufuzi ku tv ne radio stations mukikole with immediate effect mujja gwanga mugalo abate bagenda kulya mwe abasawo gye bali ono gwe nalese simu ono gwe nalese mu na Uganda niye abasawo basobola okusomesa nga omukyalo ono gye bali bangi mujje katemba wamwe n'obubbi bwammwe mugule gwanga muteeke abantu muteeke abasawo ku radio stations babuulire abantu ki ekyokkola one mwe musoma ne mufuna diguli mulowooza n'abasigadde bannayuganda babanikye basobola tebayimanyi they are ignorant They know nothing about the information. They know nothing about the health system. They know nothing about med medicine. So in the simplest way, on the simple way, please mutu yambi. Mwayambi severedi yezili mu Uganda yezili ngobu tikone TV. Kumachia mutu untu naka ungezi kuwelekawa sauba mirundi yesatu radio station ne TV. Babu didava ensu ngejima nizo kwa janja babu. okwetangiramu ekirwadde naddagala kiri balina okukozesa kino kijja kuleeta n'omujjuzo ogubadde kugenda mulwaliro gonna aga gavumenti n'agabwananyini okukendeera the fact is natural remedies ziwonya nnyo ekirwadde kyene than oxygen gwemu bobs nkiddamu mukwate abasawo bonna bwe mulina mu ggwanga mubere programu ssatu padde nga musomesa abantu enejjanjaba esookerwako ey'ekirwadde kino gamba buli eddaga basobola okukozesa eryobutonde n'erizungu eryokwongerwako ku makya mu ttuntu n'olweggulo abantu nga bakomi babasomesi abantu bamanye mu nnimi zabategeere okwetangira okwejjanjaba kino kigenda kuleeta okukendeeza omujjuzo mu malwaliro ng'omuntu asobola okwejjanjaba n'okwetangira no ndani okudde okugamba ekigambo kimu enamba erinnye simanyi bali bafudde ekintu kino kiyambira bannayuganda kubanga bukyanga kintu kino kijja mu uganda tetufunangako nti awayanensi nti eggwanga lyonna limanyi ekintu kino apart from okujja local down amakubo tugaggadde akeedi tuziggadde teri kintu kyemwali mubuulidde eggwanga akawuka kano kafaana katya okatta katya kiki ekisobola okukawonya okeetangira otya bino munaakola ebintu bino eggwanga mugenda diggula with immediate effect okujja nga mulina ekyama ekikusike mu nsonga zino bwe mba temukirina bino ebintu mulina okukola ate nga ne tv mulina mandate esaba eya pulaya abwereere muddire abasawo bagende ku tv basomese abantu bannayuganda ekisookerwako ddala tebamanyi kyebalina kyebamanyi kutegeera era tebalina kyebamanyi nze siri dokita siri ki nenumirirwa kubanga nkima bino ebintu byonna bisoboka ebungereza tvnstations badokita basiiba kuli mu europe bwekityo bwe kiri mu amerika bwekityo bwe kiri ekenya bwekityo bwe kiri south sudan bwekityo bwekiri ne rwanda bakikola ffe waffe twabaaki tekyetagisa kuteeka bannauganda mumuggalo tekyetagisa tekyetagisa fena tuli bannauganda bagala enkulaakulana era bagala muntu abeere bulungi tivi mwazizako maasulo simanyi ono yakyayo oli ono yafunisiza olubuto oli ono eprogram zandibadde zavaako dakati nga tuli mukutangira kirwadde kino kujjanja bannayuganda kugulawo nsi bantugenda kukola kuba bannayuganda nkoko ŋanda nyolo zeriisa zokka zejjanjaba zokka tezisaba retan tezisaba sakisito tezisaba services thats the advantage you have they don't ask questions because you don't have answers for them if it was other countries basobola okubuuza answers basobola okubuuza questions ngaodda answer mwandibadde mwaddukadda but ugandans they don't ask questions kubanga abamu tebali informed tebagala tebamirire tebabitegeera so awo nvuddewo ekiggula lugi nkimaliriza bulungi